kaakaga ne mwana mulenzi katuma fred ku television fktv oh, nkwaniza program nkyakaga nokw fktv yawe basibo ne banyawe kyoyina okukola kimu kaka nabo kakaki kibere nga tukuwa muntu wokyeyabula yali akola ki yali alenga ki yali akwasaganya ki mumbeera sonasonasonasonasona kyogenda okukolanga kimu ogenda bugenzi kusiyo aipingamu fk television ogenda okuba okufuna omu kuomu ababula abaafa bona tuli betegevu okubeera nti tuba bakwasaganyiza tuba bakomezeewo gojja musino wandika ebbaluwa wandikira fktv ogambe omuntu wati newati newati yabulirawo era yaddawa tugenda kumunoonya nebyakola obanga akyakola biri byewali omumanyiddemu obanga akola birala byonna tugenda kuba tubawa wano fktv kakana bukakanyi obeere ngaofuna byonna n'omuwerezaawo katumba fedpenawa tovaawo nkwebaza webaza basabone banyabugwa twabakuwa fgt vision njokwasikungaokuba ekyakabya tere kirungi ennyo ennyo ennyo tukyagera maaso nebyetagisa byonna nabagana tugenda kukwasaganya ebisobose ebitasobose tubyesonyiwe tubireke era bigende program nkyakaga okutwaliza awamu amanya mbakatumba fred perenawa mubudde buno okubeera ndi nikutuusaako abagiziko okuba nga kitambula mu mbeera zonna zonna zonna twabagamba programu tugenda baletera abakulembeze ab'enjawulo tabadde mu byobufuzi oba ebyobukulembeze ebigwanga erya uganda naye nga mu mbeera zonna musobola okwebuuza nti ah, mukulembeze ono bwati ne bwati ate aliruddawa abasinga abibaddewo mu kaseera nga akalulu kamaze okuggwa notandika okunoonya omukulembeze saidi ne saidi oba aliruddawa oba yaddawa sajja oyo yali atukolera yali mulungi nnyo naye ate kati yabulirawa naddawa n'agendawa nabagamba one on one ng'ogyeko abakulembeze tujja leeta abantu bemulabye mu sekitaz ez'enjawulo abantu abo nga musobola okubeera nti mubadde mubamanyidde mu bintu birala nnyo naye ng'akadde kano mugezaako okubanoonya nga temubalaba puroguraamu nkyakaga ngenda kugezaako okubeera nti babatuusako omu ku omu mumanye nti ne bwe batomulaba gy'abadde asuubulira mukene atunyonyole wa gyali yatandika okulima empuuta okitege yatandika okusuubula ennyaanya oba yadda mu mboga kyetugenda okubeera nga tukola benga sobola otambula obulungi wano kwefuka television mbebazabaza mwena abatekamu akasinde okulanga buli kimu kisobola otambula obulungi ennyo ennyo ennyo wenna atugoberera ku tv eno kyakabi nnyo atufolowinga ku social media platform zaffe ezenjawulo kyokola kyakabi youtube ogenda bugenzi nolikinga eh, nosubscribi nga nekitambula bulungi kiba kisooka nosharinga nekibira nga kisobola okunyuma facebook kyekimu lumba okole ekyo ate then eh, media platform zonna gyotusanga beera ngaokola ekituufu kyonna kyonna ekituufu ateera ekyetagisa wonna ondaku olwaleero njagala okubebaza ndisinzika mwena abaliko abatula bakadde kano kenyininyininyini nomuno ku basajja enyasabigwe eŋwaŋuli naye mujje mulaba ekyo bwe nkyogera abamumanyi muba musobole okukitegeera ababatamumanyi tunagenda omumaliriza nga nabo mutegedde waki nakoze ki waki nakyogere ndi nomukulu majala abadde kyamaani waabaliko obulemu ebbanga dene mu mukono disitulikiti yonna kitegeeza ki abasajja ebyobufuzi aba abimanyi kyekisooka ekyokubiri aba amanyi kyebayita obukulembeze mu ngeri emu oba endala nti abaliko obulemu okutwalizamu singa obanga gwe obatwala mu disitulikiti enamba kitegeeza ki oba musajja mwegendereza nnyo oba musajja abale nnyo oba musajja atoole ennyo oba musajja akola buli kimu okulaba nti bunyumu kisobola otambula mu butuufu bwaki bwakyo akalulu kagwa muguddeko okutwalizamu mulina mu ttaano byemwaŋambye okumubuuza byeŋŋenda okumubuuza nebyo binaaba binzijidde mu ngeri emu oba endala sebo zanyisa okulaba generali majala nsinya okusanga yesebo aba fktv yesebo era nange ndi musanyufu nti hmm. nze nno mpabuwe mulimu gwamu ekitiibwa ah, yes nti mwebale kutunoonya yesebo amannya nze nsubuga abudu nsubuga abudu majala nikinemu lwaki ate ly amajala nikinemu lyeryakuwata njerino kuata kubali nyari ya kisubuzi ndi musubuzi yes eh kuze ndi musubuzi eri amajara ya kisubuzi ya kisubuzi sija gena yo nyo muri nyeyo e. Eh. tugenda wabadewo tubade mukalulu bya biri mugumu ngera tubade mukalulu akalulu ne kagu ne kagu we tuli akalungo chali mu ngo bade ngo chali kansala kanchogere wendi mm. ngolinga gwe bagamba nti buli wa mtu nali manyi mukono tulina bamajala nga asatu ekisoboka okuba wali ng'oli mukulembeze w'abaliko obulemu mu disitulikiti y'emukono bw'ogenda ekatosimajala omusangayo bw'ogenda alina kifuma eri awasemba omusangayo ogenda ogenda ekasawo kyekimu ze ekimu ku byanzikirizisanga nti arabika ali omu eh. okitegeera eh. emmotoka nga ndaba enamba yemu kwonzi tebasobola kuwa amajja ya mwendo ba kumi nabeera nga balina emmotoka yemu kitegeeza wonna watambulangawo kati abantu bewalina lulinga okulembera akandi kano bagamba akalube kagwa hmm. ne katatambula newe ne katambulanga bwe katambula hmm. tebaddamu kulaba kuwuliro balimba yes noba neyanjudde amanya ndooza nagakwanjulira eh, bandaba yes lwaki bandaba hmm. esawa zayo tulinga bungereza bungereza bakusiima kwini hmm. nakuwandako edusu oba oli wamaanyi bwe nava mu bukulembeze bwa local gavument nenzira ku bwa buganda eh, kabaka nalengera nti majala asaanidde okuba owamaanyi kyaggwe okukolera abaliko obulemu era ne bampa ngaomuwi w'amagezi hmm. owabaliko obulemu bakyaggwe eh. eh. kyaggwe saza ddamba saza ddamba wava mu disitulikiti kati otwala saza otwala saza ngaomuwamagezi eh, kati essaawa za leero bwe ntunuulira oli ayinza oga ndi majala ataliibwa hmm. abaalimba mukono musaze ddamba kati mukono wali okulembera abantu nga bameka nali ntwala ebyalo lukaaga mu bina hmm. eh, lukaaga bina kati tubala esazaddamba <laughs> kati wanene muyinza okuba ali okulembera abantu kambale nkumi nga bbiri kusa no hmm. wakuba obuzibu bwetuyina hmm. nti mm. abakulembeze bajja kubukulembeze naye tebasuka kukola saaki yes. kati nze nagenda okukola saaki ngaabaliko obulemu tusuka enkumi ebiri nga bemutulowooza tuli bangi hmm. eh, abaliko obulemu naye bali eyo wansi mm. teri abakolaki okonfaminga otya omuntu nti aliko obulemu nkofamingaomulaba yes. kati nga nze majalondaba nti ndiko obulemu newabaawo n'abalala abaliko obulemu mm. obwakagalo era nako nookalaba ki eh, nako okalaba nti kaliko obulemu hmm. oluusi mhm. waliwo n'omulemu ow'eriiso era nali oliraba nti kuliko obulemu bwaki eh, bweriiso ova hmm. n'ekirala abaliko obulemu bangi naye olitaswa kuvayo nti ndiko obulemu abamu batya balowooza hmm. kiringanga bonaga nti aliko obulemu abamwavu ne batasakyetuma naye ate abaliko obulemu tubabagagga kokukola tukumanyi olina statement olumu gye wakola simanyi nti oba okyagijjukira etya tulina wetwali eh. abaliko obulemu n'abataliko obulemu mu eh. ggwanga baliwo eh. abasinga obungi abaliko obulemu n'abataliko obulemu baliwo abasinga obungi abataliko obulemu abataliko obulemu bebangi bebangi abataliko obulemu bebangi bebangi abaliko obulemu bebatono okitegeere ojjukira nga bakuwadde ekifo ekyo tulina we twali wayimirira byebimu ku bintu ebyandi tugamba kozina omusajja ono alayika mutuufu <laughs> alimu embeera endala hmm? wagamba mwenna abali wano esaa zino nzaabakulira kabaka mpadde ekitiibwa okitegere eh. akuddamu eh. nakugamba eh. okulira bataliiko buki okulira baliko ki bulemu fe tuli balamu bulungi lwakuba yakigamba yali musiraamu n'omuddamu oyina enziramu nye wamuddamu namugamba naawe oli omu baliko obulemu bentwala nakubuuza lwaki omuddamu ki namugamba bakusala <laughs> ekyekitukyansisa atuwuliriza eh. essaawa yaleo kati kukolawo oti tolaba nga oliku obulemu eh, sokaolindkano eh. kagundi damage obwo bulemu mbugontwala <laughs> ali mukonkulira otumanyi nako <laughs> kati nze nkutwala oluusi osanga omuntu ng'alina obulemu bwa bwongo nemwe mumanyi obulemu nti omuntu alina kujja nga mulema buli muntu no remitery buli muntu alina obulemu bwe nga bwabinoga ah, gundi oyo obulemu bwe bwa mutwe eh. gundi obulemu bwe bwakino ga n'obubeera awo kati ngaffe abakulembeze tumanya hando zaabo abantu wetugenda obahandolinga kati nze esaawa eno nyinza badde n'abaana ba cerebro paris hmm. noba n'abaana ba mentaly noba n'abaana bano bamuzibe noba n'abatoogera bonna hmm. oyina enkwata gyobakwatamu buli muntu n'omutegeka muki wainaotutekawangaffe kati nga mmwe eh. olwokuba nti temwagala kuvaayo eh. tugezaako okubasika ate naffe bennyini abaliko obulemu obutuufu tubaboola tuba tulowooza mumutumanyiraoolae obazabaza <laughs> tulaba ku fktv kyobwasinga okuba ekyakai program nkyakaga mbadde mubuuza majala gyali era ayongedde obakakasa nti mulamu bulungi majala akyakaga nnyo emajala akaga okyalina obuzibu bwonna wava mukalulu kali nekaggwa obate eh. okola kyenaku zino ngaovudde mukalulu kuba luli kyenamanya kimu wali oweereza ggwanga kakati essaawa yaleero hmm. bwobanga wali wali bwe tuba twesimbawo ku profayiro zaffe bakubuuza okola mulimu ki kati ogwo mulimu ogwo gwokola gwegugwa hmm. geguwa abantu bano abaleete komisioni okakasa nti ono omusajja tajja kutwala butwazi sente z'abantu oba tazze kufunirawo mirimu azze ng'alina byakola hmm. wabula azze kuweereza abantu ola kubakateekako era fayire tosasanga fayire taliko nti onaakola kino kizibu hmm. kati nze ndi mu byennyanja nabitwalanga juba ebyennyanja nabitwalanga juba era ye profeso no gyenkolaki gyemmanyi kati esaawa eno ndi mulimi nima ekyokubiri hmm. kali nga omanyira n'amataka tuba n'amataka olina lojja nogamba olinajja ekizibu wano tulina kati embeera eriwo tulina ebibbi by'amataka bingi mm. kati ogwo mulimu ngusobola hando yagwo ngusobola netudisikasinga nabali abagala okubba omuntu netubagoba mm. uh-huh. netutwala ekintu kino mumaaso nanyini mm. kintu nakigaza tewaliwo mbeera yakwegatta kwayagala kubbakyagala ekyo ekimpangaiza mu mukono nga ndi obuuza majala womusangira era ndowooza wonsangidde amuhapi kaoli musanyufu eh, era newunyiza embeera otwaliza awamu nti ekyatambula bulungi etambula bulungi ate nno nebyobufuzi bino omuntu ekyamazima yandizenga kuyiga mm. batekiniko buli lwoyiga batekiniko mm. nga tobalwanyisa eh? mm. oba ogenda bafunamu olw'ensonga lwaki mhm. ebirimu gyetukola tugikolera mu community era community oba osigadde nayo mm. era bajja kwetaaga gwe kati gwe oba siniya oba bakubuuza owaina ensonga yange bweti njikoze ntya leeta mm. empapula ŋŋende nzikole ki nzitwaleyo ngaojja tutuukewo omuntu nga kumanya onalebo kiki mm. tuyambe kuwono wano ne wano uh-huh. musobole okuba nga mutambuza ki ekintu kyekyo kati nze ninga atavanga nakubwa kansala baiza yes. twemirimu njikola nkugambye oli wali otambula nyo nga wonna tukusangawo eh. omusajja gwe balonda aliluta so yo siyinza kukubuulira kuba gwe bukuba kubula eh. obuza asatu ku kikumi niye bukuba kubula ali mu nsanvu ku kikumi ah, tulinga balinga abataalu si nsanvu ku kikumi eh. abuze kikumi ku kikumi ah. <laughs> yes. Atatia. Kakati, Lwaki ngamba tamaze chikumi ku chikumi. Omanya chikumi ku chikumi. Eh. Oli nganga gama. Taliwo. Ne uwe wakatali. Taliwo. Ko ngamba ndi abuze chikumi. Yewamba. Eh. eh. By the way yewamba. Yes. Nze beba wangula, mm. beba mpangula. Nali siri nawo. Yes. Uwe balondedde. Mm. Ero lwa mpangula ne mpita abawagizi bange. Yes. Ne magaba ne bibude mu kalulu bikirize. Mukama katonda watu bachikoze echi, bwe yachikoze bwe yachirese. Mm. Mukakane. Yes. Era ne mvuge muloka yange. Ya nenjitwala negenda nenaaba mm. nemala okunaaba nenzire waka nensetolinga kati mba ndi eyo waite enaku nga satu nnya mm. nga mpulira alaajana mbuka kati ngenda kuwabira doto komisioni majala abawadde sente bamulangize konze ye nze ate ndaba nakutuukakoeyo hmm. ate mbawadde nti asinde nti banangirire kwegamba omulaba ali excited atya yali tasuubira ekyo kyayinza kukola ki ayinza okuwangula akalu eh, naye nga yali ajja kawangula okuva olw'ensonga hmm. byalimu nwaniraako ate nze sidiringa nanwaniraako eh, hmm. neŋamba no ekyo kakigende tulabe mu ekyo kyenyini byonna byewakolera abaliko obulemu like mu covid lokulotya waliwo biwalonchinga bintu biwafuna biwakunganya twajja twaliwo ngaba amawulire nogera nobigaba na buli kimu mm. wakola ebintu bingi mm. emu bitwali tula bakofi twali tubirabe hmm. bibi mm. mbere yaliwo twalinga tujifollowinga wabuli otya nga kaluka wedi nga tebakuwadde kalulu ate nga kiwakola kyaliwo e majala no. mm. bwobanga okola ekintu yes. tokolereranga kuddiza tokolerangakola kikuddiza hmm. omubusiramu bwogabisa guno guno tegumanyi ah, ah, ah. mm. nali happy nnyo ku ekyo mm. banze nagenda okujja mu byobufuzi nali sirabangayoko kansala mm. ajja mu maaso gange kusinka naaliko bulemu naye nze ekyo nenkijjawo era nga bw'otula mu mmotoka yange mm-hmm. nakati tuba tujja tuukira ku ssaawa bwenze mm-hmm. gy'oyagala ntuukireko sigwe kuba bwe nsanga omulema nina omubuuza buzibu ki bwosanga ojja muyitako nga musajja watu asanga obuzibu bungi mm. so kyekyo kyegga nti abakulembeze abasinga hmm. tebanoonyereza mm. okay. omuntu oyo afuna buzibu ki abalema bengenda okulembera mm. bali hmm. bizibu ki mm. tuvula nasangawo embeera edda kati yazzeemu uh -huh. weeri mm. essaawa yeera osanga omulema ku sitwiti mm. bamuvuga mu kagaali bamulimbalimba yes. uh, ono bwati naye nga babajja mu nnyumba waja afundeko sente bamuja mu nyumba nga nokusanga nowe nfuna ekyo kulya ki nasanga nowe Nairobi yes nga bamule ngamba oli wawa hmm. tindiwe mm. Nairobi nemunga Nairobi teriyo bantu bwe uh -huh. kikaga engali je nabo mukulembeze kinali ntaddewo yes bano bandi bade bajja buzimagamba honorable walekawo kinaki mm. tukoze tutya tutandikidewa yes tebakyagala ate nga nze kyo nali nkiresewo nti mm, bwe mba mm. nvudde mu bukulembeze mujje tutwale ekintu kyaffe kigende nga kikula nti omulema talina kuba ku sikwiti awo wennyini we tuli okutwaliza awamu mm. nga kalulu kamaze okuggwa majala owulira otya mu mutima nawuliraulriza eh. njagala tubeere feya okitegeera eh, wawulira otya njagala ompekye wawulira mukadde awo nga amaze okuggwa ngaokkiriza nti omusajja ankubya akalulu ntudde esaawa eh, eyo osooka n'ofunamuko ekyekango aha ekyekango kyajja <laughs> ekyekango kyajja kuwulira otya wali luddawa wakonfamira kituba akalula omusajja akandiddeko basooka kunkuba obululu bubiri basooka kunkuba akasuka ka nrm nenyambuka ewa owa bishop sebagala tali tuli kamyufu eh. bwe bakakuwangula lwenyini nenyambuka ewa bishop nempaakinga emmoloka nempumula ewa bishop olwakoleki eh. nansabira yasabakinga kabazo okukakanya omutima gwange yakusabira omutima ne gukka wamusangayo ye eh eh nasabira omutima ne gukka ogwakanove <laughs> yo waddawa nenzira nenzira wakawani mm eh. ne mpumula ngokolimirani ko olu sina gwe nakolimira wakolimira mundu yena ah, ah. ako nekagwa nokiriza nokoma walangirira ndaba eh. okuda independent nenzira nokoma independent yes na mayande ha uh-huh. uno musota mutemeko obwoda independent akalu netugenda mu kalulu netugenda mu kalulu eh ibigambo byali bingi baba ali bamanyigo balumba supasita balangirira akalulu je kitufu kiri nti nafa na akalulu ba mumezi yawo nasirika obusibisi nodda wa wali ludda wa wenyi okugana nti bakumezi naliwo wenyini waliwo kalulu wenyini wenyini wenyini kalulu kitufu naliwo kalulu kujukira nakule naliwo kalulu bulungi nyo wabawo wadda wa wanakula watunula ekyemanga notunula ekyengulu notuka notunula emabega notunula mumaaso gye wali odda ah, ah, ah. <laughs> kubanga eh. bwe navaawo nempita abantu bene bagaa temunabakulya mmere tuke tuge tufune lanci tugee tufuna lanci hmm. nembaga akalulu kawedde nitwekwata mungalo nga kiki owulira mukadde ako kuba nayina ebyokukola bingi wanemanyi wali owulira obuntu mutwe nga bugira buki nalina ebyokukola bingi nali sina kyempulira eh, era nga kati bondaba hmm. nina emirimu gyange eh, bokozi kyenawulirako hmm. ekyabanyiza yali mmotoka avuga aty emotoka bikiekyo nakirako nange nawulirako abagamba eh. nti bafuna obuzibu lwakigwa ovuga emotoka nga botebalina tebamanya lwaki nali nvuga emotoka lwaki wali ovuga emotoka emotoka yali erina kunoonya bo gye bali era nakati esaawa ezino tuli mu fundraising eyokulaba ntugula pikipiki pikipiki gyetugenda okugula hmm. tugenda gigulanga aba abesaza yes eh mm. piki piki je tugenda ogula mm. egenda kuba etuyambako pikemu pikemu bajaji ah not bajaji tuya kula piki piki ne nunji mio mm. ninga abiri e piki piki je kuba etuka kumulema mucyalo eno wansi ndache mugula mu bajaji milioni 5 tani ah, mugula bajaji nya ah, ah, ejja tujja kuva kumulamwa Eh, eh mumbo fetu naberanga ne motoke mune nga ntambula magombola 18. Yes. Atenga bonnamba tuka ku. Mm. Egombola lya lisingo kube eddene. Yes. Sir. ekkuume yona watu nagenda nga ekkuume nemalayo omwezi mulamba mumotoka nga emmoloka njireka katosi nengenda nenkozesa eryato nkitegeera nenoonya abaliko obulemu bonna abekkuume era nembafuna sawa yeero hmm. nebaza gavumenti ya buganda hmm. nti eina eh, ekintu kyenoonya ku basiriimu hmm. naye bebaba babala abasiriimu tebabala balema tiba abasirimu anti uliriza hey. Eh. abalema abachala barungi nnyo omusanga uh -huh. mchala aliyo ngatatambula nenga mulungi eh hey, kitu kati atena yenga ino kufuna omusajja mm. obochegera uh -huh. kati mukazi watu najja ona ayagala omukozesa najja abanga agamba nti amuyamba buki buyambi <laughs> namukozesa kumbe obanga bona agamba nti empuuta eh. bagitemyetemye kati ffe tugenda kulyako amagumba katona omulwadde ennyo ennyo ennyo hmm. yaddukira ew'omulema omulwadde aliwo omulwadde wa siriimu ennyo omusajja hmm. yaddukira ew'omulema omukyala amanyi amuyamba amanyi amuyamba hmm. oba okyegeera kati mu mbeera eyo omukazi wattu naafuna ebirwadde ate naatafuna buki buyambi soka kati ye embeera yo nze nagisanga nnyo we nasinga ogisangira sole ffe gavumenti ya president museveni tujagala nnyo we yasalawo netuwa oba wasoma oba tewasoma hmm. naye bakuzudde osobola okuyamba banno kyekisinga okuba ekikulu eh, covid yasooka hmm. tebatuwa mmere nga abaliko obulemu eh, tebatuwa ffe abaliko obulemu represent bwe yali ayogera teyayogera ku baliko obulemu kaibe mu transport yayogera batugenda tutambula tutya hmm. wabula ffe abakujjukujju twayanguwa mangu okulaba bannaffe abaleeri bajja kukolaki kufiirayo bwe tutasala magezi kulabuka mm. mangu tujja kufiira mu byalo nemwegattira ekyokkola twegatta netukola ekyokkola netunoonya mm. emmere febaza faha semitogo mm. yatuwa emmere yeyasooka naffe kimu eh, nti bangi aba bakwatirako mu section eyo netugende wa bishop sebagala mm. natwemere bobanga onoonya obuyambi ebintu ebyo nabwe obyogerako towulira bulumi mukatago nga wabawa bonna kyewetaaga ne batakubakalulu onoonya obuyambi eh. osookanga mu balyoyi b'emyoyo buli kyakuwa eh. akisaako omukono uh-huh. ogende ofune kati bwe babisaako omukono mm. kwegatwalabanga enswa ziringa ngaezibuuka obuki oh, netulemerwa nokukola ki mm. okuzikwata uh-huh. netugaba emmere teri mulema gwe tafuna mmere gye yes. twasangira puroguramu eyo nga gye njagala okugamba mm. bino ebyabaliko obulemu bano abasiriya yes, gye twasangira n'omwana baitawe obukulembeze buzibu ezit mm. kabembe kabembe mm. lazaala ava saidi wano mm. omwana ng'ali ku kkubaawo mm. nga bamuliisa nante na, na uh -huh. n'enkoko yes. n'endiga nga bamusibira mu kiyumba nga bamuteramu nekipoti wewunye maama we mwenyini hmm. nga bamukasukira nomwe emmere olwokuba aliko obulemu hmm. nga bamufudde nti obwongo bwe buki bulina obuzibu hmm. mbu olwokuba bwe bamuta bali kumpi nekkubo mbw adduka mu kkubo eh, kati mu bino wetugabiramu emmere tuli ku kyalo tukola saaki omulema ali wakati neiba yatugamba omulema ali wali eri tugendawo omusajja atu ngaali mu kiyumba twamujjayo netumuleeta hmm. netumuteeka ku good samaritan hmm. kati omwana mulungi buli kimu kitambula musajja naayimiridde awo wenyini wetujja ebisingako awo eh. that line ngera okusindika muprogramu wajja otya ojja binyonyolera eyo kati wano tugenda njagala kimu bibiri nga ngezaako okubeera nti ngatta mumbeera yo notwaliza awamu tugenda biri abimukaago hmm. okomawo mukalulu oba kakuyisa bubi nnyo kati akalulu ako <laughs> omuntu ayinza okubamu ekintu ekigamba sijja kudda <laughs> eh. naye lwaki ogamba nti ojja kudda abalonzi bo kiringa ngaomukyala mm, ewaka mm. asooka kugamba naga ŋŋenze sijja kudda mm. naye bwatuuka gyatuuka naye omwami wange yali ampisa bulungi kankoleki kankomewo kaka naffe nze abaliko obulimu bange bonna bahistoriko bamanyi kye nali nkola era bamanyi obusobozi bwangebagamba batyamulina embeera eyo bampisebansabye sikunsaba eh. sikunsaba eh. gwenjagala gweweteke mu kifaananyi kyome mwakwatanga ebintu byenagaba nesawayo nkyabigaba mm, mm, mm. nkyabigaba era juzi nagenda nengaba ebranketi eh, mmere byona mwabiraba esawayo okuba naabaliwo omugamba nti ebaliwo bakulembera kikyebakozi uh-huh. obukulembeze hmm. guba mukwano uh-huh. nze bwe njijjamu mwene bagaba ne mumpeeyo engoye z'abaana abaliko obulemu ezikaddiye giba tezikaddiye hmm. naye nenkusaba oba olwagala hmm. era oba olina baganda bo naye gwe nosabawo n'olumpa munjogere enyangu eh. tukomawo tetukomawo nkomawo biri meka biri abiri mumukaaga tunula mu kamera nkomawo nze amanya gange nze amanya gange nze nsuboga abdu majala nkomawo bbiri abiri mumukaaga ku kifo ki ekyobwakansala bwa disitulikit emukono emukono basebo ne banyabo yeyogeredde sina kyenyinza gamba nti ki programu yaffe ebankyakaga mu ngeri zonna kyemunsaba kiba kimu kubabedeetera abantu bano okakasa nti kituufu bakyaliyo era bakyakwasaganya obulamu nti obulamu bwe baavaamu obulala bwe baalimu ate basobola okwasaganya obulamu obulala kulanga ebisigale bisobola okubeera nga bitambula bulungi nnyo nnyo nnyo nga byinzika okuba nga bitambula nnina ejjeno majala akadde kano ngezako kuwumbawumba program tulabe ngaali tukwasaganyikirako okuba nti kikola ki kiddako akatendekeko eri gavumenti oba eri eggwanga erya uganda oba eri abalonzi bo mu ngeri emu obenda nze nno nebaza bebaza gavumenti ya president museveni nti ekyamazima mm. esobodde okubeererawo abaliko obulema okusinga endala ezivuddewo kuba endala ezivuddewo batugamba batuywako nemumazzi eh. ezivuddewo <laughs> naliwendi kunja muyani batuyola ne batuyibako mbali majaso ko ino ine myaka eme <laughs> nze simanyi <laughs> na yeno eh. eno tasobodde kutuyiwa muki yani mwewayiwa mazi yali eyo sijja jinyi myako nze manyi ya president museveni etutembeze kandi woti the government <laughs> eyavaako olwate eriko onoyogera kyekikyo era eh. nti njiwano olwokuba etutembeze yes nerengera amajala waliyo gavumenti yabayoho mumazi eh, bagamba bakola batyo tebalina mulamu naye eno yo etulese tuli balamu era nga baiwo mu bamyaka emeka tekwaliko myaka kasole mala naye eno eno yo etulese tuliki tuli balamu era tulina osolite tuboggola era yagamba eh. katesaayo tewakyali kizimbe baiza bekanneebazeeko inginia hmm. abat lutwama hmm. inginiya wa district w'ebizimbe yes. omusajja oyo sijja kulimba atukoledde ebintu bingi tewakyali kati kizimbe kijja mu mukono mm. nga tekirika accessibility tekiriwoeyabalikoobulemu kezibe toilet era pulaani ye wali ogiyiseyabati nga mm. akuyisiza pulaani yes, asooka kubuuza mm. weriza accessibility nti no mm. go era ku disitulikiti y'emukono hmm. ekizimbe ekyo bakikuba hmm. nga tebataddeeko accessible twatula naye mugamuzeyabat abaliko obulemu bagenda yitawa hmm. nanga ate muna ekyogereko n'agiteekako enungi lwaki disitulikiti temugireka nemutagendayo eh? ah, ah. eh. naffe twalina abaliko obulemu balina okwamuka wagulu kati linako wama eh. baitha we waliwo bano abakola bulampu buno vako na wano n'omugaaga osobola okukalinnya ekyamazima tasa naye abati yakola wookowe era eyabaliko obulemu n'akagaali tusindika nakatisaanesembayo neya waguli zonna tuzitukako ingini yabati wetwama ssebo nsembyayo nakano hmm. oyo mwebaliza ddala nnyo nnyo era omuntu atamanyi abati lutwama hmm. yagamba nti lutwama yeyisawubi naye lutwama tomutegeera buki butegeera lutwama ye muntu hmm. atutte omulimu gwe mu maaso ate hmm. kyenakakasizza talina muntu gwatayagala kasita ogenda n'omulamwago naye mwebazaako ekintu kimu hmm. kyasobodde okukwata accessibility n'obuvunanyizibwa hmm. ate agiwuliriza nawano ku kizimbe kino ekya kooti kyeyakazimba genda mulabe byembanyumiza byonna biri openi wokowezawo zonna nungi paka waggulu omulamuzi gyanaabeera sibyo biri byebatugamba mbuno bajja kukanga wansi batukoleko <laughs> bino biri open twambuka wagulu gyebakolakino eh, eh. baali bakole kooti eri wali uh-huh. netubuuza twamurebe tunayitangawa eh, naga sorry for this time bona boyina ekizibu omulamuzi ajja kukanga wansi kunzi nkuba <laughs> bwenaabanga etonya egamba twakirekerayo eh, eh, jesikikyatuluma nze eh. kyanuma nyo manyisa saa muntu ampisamu maaso kati saawa zino bagamba okuleeta bubaasi naye bagenda kuleeta bubaasi naye twasazeewo tugenda kukola ekiwandiiko baasi zirina okujja nga ziriko aliko obulemu wayambukira n'akagaali ke akagali kaina ingira mu eh amadala kainesi obugali buna ingira mu bumeta no let me tell you tika ah, ingira ah, ah, tuleke nawe amadala kaina okuka uh-huh. ono nasindi kakagali ke uh-huh. na ingira na refutinga ku mutto eh. then akagali nakakali ingibone kafuna yokadda laba ino kola basi ngazili ka kisesi sibula atu abantu be wan <laughs> naye anzisanyo banange sinya wange yeso mwe bale kunyaniriza okujjako wano olwaleero yes. nembaako byenjogera nammwe yes, ekyamazima ndi musanyufu nnyo n'emirimu gyammwe gye mukola nsigala nsiibula inginiya hmm. abat lutwama oyo mwagala nnyo mukyalawo musiibule bakyala <laughs> owezezawo amekakati uyu musiraamu kaja musiraamu ate baba baliranza abo mwebahenye mwebadiridde <laughs> mbebaze baze akadde kano basoni banyaba badatwa kyoka kisiko kube kyakabi mbadene jeno majala kansala linnya lyalemerayo kuba bambi yafaayo nnyo eri abaliko obulemu nateekawo embeera n'atambula mu covid sometimes watambulanga naye ng'agaba ebintu n'ebintu ebirala bingi byeyakwasaganyanga kikulu nnyo okubanga osobola okufaayo eri banno singa aba waliwo embeera endala yonayona nabagamba ababulako gwe nga temukyamulaba muŋŋambe munoonye yeno majala mufunye abanyedde nti akyaliwo akyakaga buli kimu kitambula bulungi nga kinsuka kubanga kikolaki kitambula mbeebaza abasobo okubeeri gye twatandikidde paka akadde kano tugenda okubeera nga tunzika puroguramu yaffe nga bwe kinsuka okubanga kitambula mu ngeri emu oba endala njagala okwebaza abantu benkoze nabo olunaku olwaleero be tubadde tukwasaganya puroguramu eno okula nti ebatuukako nga bweyinza okubeera ngaetambula ku kamera eh, omukuluzi wa muzibe abadde ko nnyo nga akwasaganya ekifaananyi okulaba nti mugifuna nga mulina okubeera nga mugifuna mu ngeri zonna zonna zonna mwecho mbade ne jazz boy locations ngazikwasaganya mu ngeri emu oba endala okula nti wetukolera waba walungi nga bwe kizizika okubanga era kiba e, mwana miss brian edita wange abaddewo okutematema ekifaananyi era nekikutuusako aba kizizika okubanga kitambula mu ngeri zonna zonna zonna mbebaza bwebaza mwebale kubaako kyogenda okola kimu gwatulaba nkwebaza atufollowinga ku media platform zaffe ezenjawulo kyokaekisinga okuba ekyankabi ate ekyomutawaana Eh, bugenda ku youtube just liking following ate osubscribing ekijakuba kisobola otambulira ddala obulungi enyo tukyabawa programs nyingi nnyo nnyo nnyo nnyo ezinyuma ate tezizigiriza mu ngeri zonna mu ngeri ozizigoberera program nga wajotya gye ziri zikwasaganyizibwa programu ng'omumwa eziri zitambula bulungi nnyo nnyo nnyo nnyo mbeera mulamu mu kristo zibaako nnyo zifolowinge mu mbeera zonna obeere ng'osobola okwongerayongera ku bulamu bwo n'ofuna essuubi mu bintu byomumaaso ate era ebiddako mbadde katumba fred perenawa mbeere bulungi tujja kuba tukwatagana olunaku oluddako saawa zezimubudde bwemu ate era mweraba